صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عدباد عزیز القدر حاضرین علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ دا دا ایک جز کرنے شرف حاصل کیتا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ دی دی کرو کرو و الرسول رسول لعلکم ترحمون تاکہ تو ہر رحم کی تجائی ہر انسان دی اتمنہ ہے کہ اللہ میرے ترحم کرے رب راضی ہو جائے اللہ کریم نے قرآن مجید میں طریقہ عطا فرما دیتا کہ اگر تسی اللہ دی رحمت او دا رحم چاندے ہو تے ایک ہی کھلی ہے فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول اللہ دی بھی اطاعت کرو تو رسول دی بھی اطاعت کرو فرمایا کیتا جائے آیت مبارکہ چھوٹے جی حصے دے رب نے اپنے محبوب دیا بے بیان فرما دیتا اور ساڑھے واسطے زندگی دا راہ عمل بھی عطا فرما دیتا کہ اللہ دے قرب تک کیویں پہنچ سکتے اللہ رب العزت نے صرف اپنے ہی حکم حکم نال رسول دی دی بھی بھی دیتا ہے اللہ اللہ یہ صحابہ کے بعد علیہ مجمعین دا عمل بھی یہ کہ وہ صرف ذکر خدا نہیں سن کر دے نال ذکر مصطفیٰ ضرور کر دے سن غزوہ تبوک میں موقع تے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ابو بکر سارا مال لکے آگے وہ تے گھر والے نے کی چھوڑ کے آئے انہوں نے بھی یہ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں گھر اللہ تھے ادھا رسول چھوڑ کے آیا اللہ دا بھی ذکر کیتا نال رسول دا بھی ذکر کیتا قرآن مجید فرقان حمید بے اندر بھی اللہ کریم بار بار اپنا تے اپنے محبوب دا کٹھا ذکر فرما دے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عطی اللہ و عطی الرسول اللہ دے بھی عطایت کرو تے رسول دے بھی عطایت کرو عطایت دمانے کسی شدی فرما برداری کرنا او دے حکم دے سامنے جھک جانا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میری عطایت کرو حالانکہ اللہ نہ تے نماز پڑھ دے نہ روزہ رکھ دے نہ حج کر دے زکاة دا حکم تے دن دے مگر اللہ زکاة نہیں ادا کردہ سال تے تصور نہیں ہے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری بھی عطایت کرو حالانکہ اللہ کریم انسان بنا دائے انہیں تخلیق کائنات کی تھی عطایت ہی بھی نہ کہ جو اللہ کرے وہ اسی کریے تھے پھر عطایت مگر رب تعالیٰ نے دسیا کہ میں نماز روزہ حاج زکاة میں انہ دا حکم تے دینا مگر میں خود ادا نہیں کردہ اللہ تخلیق کائنات کی تھی اسی ایک مچھر نہیں بنا سکتے کہ کیڑا نہیں بنا سکتے ساری کائنات نو رزق عطا کر دیں اسی ایک انسان نو ایک وقت دا کھانا نہیں کھلا سکتے پھر اللہ دی عطاعت کی میں کرنی ہے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں یتع رسول فقد عطا اللہ فرمایا جڑا رسول دی عطاعت کرے سمجھے میں خدا دی عطاعت پہ کرنا اللہ نے قرآن کی فرما دیتا اقیم السلام نماز ادا کرو نماز قائم کرو کیویں کریے نماز کہندے کنوں نے قرآن مجید اچھا اللہ نے صرف فرمایا نماز قائم کرو نہ تے وقت دسے کہ کیڑی نماز کس وقت پڑھو نہ اللہ نے دسے کہ زہر کیڑی ہے اثر کیڑی ہے مغرب کیڑی ہے عشاء کیڑی ہے فجر کیڑی ہے نہ اللہ نے قرآن چلی دسیا کہ کس نمازیاں کتنی رکاتا نے اللہ نے قرآن مجید سے صرف حکم فرمایا کہ اقیم صلاح نماز قائم کرو ہن نماز کہیں دے کنوں نے تے ادا کی میں کرنی ہے اے محمد مصطفیٰ نے دسرائے ہن تے ندر مصطفیٰ تے آنا پوے گا قرآن اور شریعت مصطفیٰ اس ویلے تک تک عمل نہیں ہو سکتا جد رسول رسول اللہ دی نہ کریے پڑھا قرآن بھائی میں بھائی تسی توجہ میرے بار رکھو میں وقت تھوڑا ہے میں تقریر کر کے آپ احباب جلدی جلدی لے کے جانا چاہنا حقیقت ہے کہ میں اس آیت مبارکہ جنہوں پڑھ چکے ہیں ادھے تھے بہت سے کئی جمعت المبارک کی تھی جا سکتی ہے مگر میں کوشش کرنی ہے کہ مختصر وقت دن اندر تو انہوں ساری بات مرض کر دے پڑھا قرآن ہوئے کوشش کرو سبحان اللہ کے لئے اے نارو وال والے اے ماشاءاللہ لاہور والے کو فیصلہ با دیا کوئی ایک ہی کہن گیا سی صاحب بندے تو اڑے بول دیں گے پھر اور اچھا بولو بلا تائد کی تے فرما برداری کی میں بس اے یرد کرنا یا اللہ کی جا فرمایا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول پر نے رجا فرمایا اے ایمان اللہ دیو دے رسول تو تھی سو رب گزرے نے رشا فرمائی ہے ایوہ الذین لا تقدموا بين يدي الله ورسوله نو جبن عید دیڑا عید الاضحا دا دینے مدینہ طیبہ او دی وادی اے صحابہ نے میرے نبی دے نال نماز عید ادا کی تھی عید نماز ادا کر کے نبی کریم دے صحابہ نے قربانیاں کر لیاں پھر ایک دوسرے دو پوچھ دینے نبی کریم نے قربانی کی تھی کہ نہیں پتہ چلے آجے نبی نے قربانی نہیں ادا کی تھی اللہ نے فرمایا ایوہ الذین آمنو لا تقدمو بین ید اللہ و اللہ نے رجاہ فرمایا اے ایمان ابال اللہ تے رسول تو یکے نہ جایا جے میں اصحان ترجمہ کر رہے ہیں اللہ نے فرمایا صحابہ نبی نے بھی حکم دے دیتا اے صحابہ جنہاں نے قربانی کر لئی ہے جنہاں نبی دے قربانی کرن تو پہلے قربانی کر لئی ہے اللہ نے فرمایا دوبارہ قربانی کرو تو ہڈیاں قربانیاں قبول نہیں نوجوانو دن بھی عید دا ویلا بھی قربانی دا صحابہ نے قربانی بھی کر لئی اللہ نے فرمایا میں قبول ہی نہیں کر دا یا اللہ عبادت عبادت اب اللہ بھی ہے کیتی بھی عبادت ہے اللہ نے فرما منو عبادت ہی قبول نہیں جد جو محمد یا تائت نہ کیتی میرے یار تو پہلے قربانی کیتی کیوں نہیں بولے تو دی سبحان اللہ بھائی دن بھی عید دا ویلا بھی قربانی دا کیتی بھی قربانی پر نہیں قبول فرما میرے یار تو پہلے کیتی کیوں پتہ چلے یار رب نے عبادت بھی یوں قبول جڑے محمد ہی عطایت چکیتی جاؤ جاؤ جاؤ تائیں رب تعالیٰ نے حدیث قدسی چھے فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی کملی بالیا جتھے میں خدا دا ذکر ہوئے گا نال مصطفیٰ تیرا بھی ذکر ہوئے گا رب دسنا چاندہ صرف اللہ اللہ دے نادیہ تسبیہ پڑھنے والے ہو میں نے اپنا ذکر بھی ہو قبول جڑا محمد دے نال کیتا جاوے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ کچھ لوگ کہندے نے ذکر خدا کرو ذکر مصطفیٰ دی لوڑ بھی کیے اللہ نے عبادت بھی او قبول ہے جڑی مصطفیٰ دی عطایت فرما برداری چکیتی جائے اچھا روز ایک بندہ چھے نمازاں پڑھے بھئی کامتیں چنگا کر رہے ہیں پانچ دی جگہ اور چھے نمازاں پڑھ رہے ہیں قبول ہو جائے گی بولو تے صحیح کم بھی نیک کیتا ہے نماز پڑھی ہے پانچ دی جگہ چھے پڑھ رہے ہیں زیادہ پڑھ رہے ہیں پر قبول بندہ فجر دیاں دو رکھاتا نے نا فرض دیاں بندہ چار پڑھے قبول ہو جائے گی ایک رکعت بندہ رکو دو کرے تے سجدہ ایک کرے قبول ہو جائے گا زکاة بندہ سالے جب پانچ باری دے نہیں قبول حالانکہ عبادت کر رہے ہیں نیک کم کر رہے ہیں پر اللہ فرمایا لا تقدمو بین یدہ اللہ و رسولہ سبحان اللہ میرے یار تو اگے نہیں گزرنا جو میرا یار کرے عبادت ہو دا ہی نہ ہے نا عبادت ہو جڑی مصطفیٰ دی فرما برداری تے عطائے چکیتی جاوے قبول بھی ہو جڑی مصطفیٰ دی عطائے تے چکیتی جاوے اللہ کریم نے اپنے یار دیا عدامہ پسا دینا اللہ نے رجاعت فرمایا وَالَّذِينَ آمنوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ سرکار نے فرمایا ایمان والے اللہ نال بڑی شدید محبت کر دینے ایمان والے اللہ دے نال بڑی حبت محبت کر دینے ایمان والے دا دعوی یا اللہ سانو تیری ذات نال پیارے اللہ فرمایا دا اے ایمان والے جے تینو اللہ نال محبت ہے اپنی محبت دی دلیل دے عرض کی تھی اللہ محبت دی دلیل کیے میں نمازہ پڑا رو دے رکھا حج کرا زکاة دے ماں اللہ نے فرمایا نا نا फरमाया इन कुल तुम तो हिबून अल्लाह अबतबियूनी युहिबकुम अल्लाह अल्लाह ने रिजा فرمایا جنہ دا دعوی سانو اللہ نل پیارے فرمایا اپنی دلیل دے دور دے محمد اتباع کریں میرے کملی والے دی اتباع کریں اللہ فرما دے اے دلیل کہ انہوں میری ذات نل پیار اللہ کہن دے جے میرے نل پیار کریں دے پیار او دا ہی سچا ہے جڑا محمد رنگ چڑا کیا وے جڑا میرے یہ اور دی اتباع کر کیا وے پروردگاری رجا فرمایا من يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيق پروردگار نے فرمایا میں تے اللہ و رسول او جڑے اللہ تے رسول دی اطاعت کر دے صرف اللہ دی نہیں نہ رسول دی اطاعت ضروری گرامی قدر حضرات اللہ نے قرآن چ صرف فرمایا نماز قائم کرو تے زکاة دیو ایک کیویں کرنی ہے یہ تو مصطفیٰ نے دسیا نا پورے قرآن ہی چھو میں نے کوئی اذان کڑ کے دکھا ہوئے کہ اذان کی کوئی نماز دا طریقہ دا سے پورے قرآن ہی چھو پانچ نماز دے نام دا سے کو قرآن ہی چھو ہرگز نہیں بکھا سکے گا اکٹھے ایک جگہ تو انہوں کچھ بھی کدرے نہیں ملے گا کلمہ بھی پورا تو انہوں قرآن ہی چھو جگہ نہیں ملے گا لا الہ الا اللہ ایک صورت ہے محمد رسول اللہ دوسری صورت ہے قرآن ہی چھے کٹھا نہیں ملے گا سارا کچھ در مصطفیٰ تو تحفہ ملے گا اس واسطے اللہ نے فرمایا اتی اللہ و اتی الرسول اللہ دی بھی اطاعت کر تے رسول دی بھی کر یہ رسول اللہ دی نہ کرے تنو اطاعت خدا بندی دی خبر ہو سکتی نہیں اسے بات عاشق نے بول کے فرمایا ہے تیری کسے قدر پیاری ادائیں یا رسول اللہ جنوں جنہوں نبی دیا دا بان پیار بلاندیا وا نہ میرے نال ہے تیری اس قدر پیاری ادائیں یا سبحان اللہ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣ ਜਾਓ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ ਲਿਆ ਜੇ ਹੈ ਭਾਈ ਫਿਰ ਸਦਕੇ ਜਾਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਠੰਡੇ ਹੋਵਾਂ ਤੂੰ ਭਾਈ ਐਡੀ ਵੀ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਪੜ ਸਕੋ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜਨਾ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਭਾਈ ایک جملہ سنا میں میں لگا پھر پڑھ لیا جی ہاتھ نیچے نہ کرو کرو کھڑے پتہ ہے تسی کر سکتے ہو مولانا روم فرما کسی نے مجنو نو کہ مجنو جنگل دا جانور ہے نہ ہیرن منہ پہ چوم دے کسی آکھیا تو ہے تے مجنو ہی پاگل ہی پر جانور نو پہ چومنا ہے انہیں آکھیا اے جانور اس واسطے سونا لگ دے لگتا ہے لرگی آ رہے ہیں یہ دیا اکھیاں میری لیلہ ورگی آنے تھے مولانا رہو فرما دنے ہو جدی اکھ لیلہ ورگی ہوئے مجنون سونا لگ دا جدی ادا محمد ورگی ہوئے رب نو بڑا سونا لگ دا ہے میں ہوں نادا مادا ذکر کرن لگا ہے تیری کسے قدر پیاری ادائیں یا یا پل دینا تے گونج پا دیو ہے تیری اس قدر پیاری ادائیں جوانا مدن و نبی دیاں دوا سناوا او نیند والی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو اثر دی نماز پڑھ کے روز مدینہ دے بارک کی کردہ درخت او درخت نو پانی دین جاندے دینے آپ ایک دن درخت نو پانی دین جا رہے ہیں کسے نے اکھے عبداللہ مدینہ جب پھلدار خجورہ دے درخت نے اگر پانی دینے نہ درختہ نو دین لے آپ نے فرمایا میں میں پانی دین نہیں جانا اس درخت دے سائے تھے میرے نبی نے آرام فرمایا سی فرمایا میں درخت نو پانی نہیں دین جانا میں تو یار دین جانا میں تو یار دیا نو پانی دین جانا ہے تیری اس قدر پیاری ادائیں بلند کر کے لہرا کے گونج پا دے جنہوں نبی دیا دے نال پیار مل کے میرے نال پڑے ہے تیری کسے قدر پیاری ادائیں یا رسول اللہ ہے تیری کسے میں ہر تقریر جو سنایا کرنا نواز حضرت علی مرتضی شیر خدا حیدر کرار مشکل خوشار رضی اللہ تعالیٰ نو شاخہ دے نیچے تو گزرے درخت دیاں شاخاں بھی بلا دنے مولا علی دا قدم مبارک بھی درمیان آئے پر مولا علی نے انج کر کے اپنے امامہ شریف دے آتا رکھے آئے درخت دے نیچے تو نیمائیوں کے گزرے احباب نے عرض کی تھی مولا علی درخت دیاں شاخہ سرن بھی نہیں لگ دیاں پھر نیماؤں کے کیوں گزرے ہو فرمایا جتے درخت بلا دے کدے درخت بھی چھوٹا سی میں بھی چھوٹا آسا ہاں اس حضر در دے نار دیجے تو میں نبی کریوں دے نال گزرے آر اس ویلے درخت دیاں شاکھا سرنوں لگ دیاں سن فرمایا نبی کریم نے اپنے دستار دیا تو رکھے آر ہاں، سرکار نیمائیوں کے گزرے سن پچھے والے نے پچھے مولا علی او دو دے شاکھا سرنوں لگ دیاں سن آج تے نہیں لگ دیاں ان کے نیمائیوں کے گزر دے آر مولا علی نے فرمایا لوگوں درخت دیوں چاہی با پل بکھا کہ یار دیا دوان میں خدیوں چاہیے بے کھاں کہ یار دیاں دعوان میں کال اونا نو نبی دیاں دعوان نہ لینا پیارے ہے تیری کسے قدر پیاری ادائیں اجنا کر گونج پا دیوں ہے تیری کسے اے قدر پیاری ادائیں تسی بھی مل کے پڑھو ہے تیری جسے قدر پیاری ادائیں یا رسول اللہ حضرت زمانے کا نہیں بزو پہ کر دیں بزو کر دیں مسکرار پچھن والے پتیا دور حسد ہے کیوں فرمایا سچی پوچھو پتا میں نو بھی کوئی نہیں حضور کوئی تے بجائے ہوئے گی فرمایا کوئی بجا نہیں اتھے بیٹھ گے کہ دن کملی والے بزو پہ کر دیں سن حضور حضور بھی مسکرا رہے سن میں بھی مسکرا رہا ہوں اتبار سے میں پڑھیا ہے تیری اسے قدر پیاری ادائیں جوانوں جے تسی چند میں ہو جوان رب کعبہ دی قسم میں اپنی ساری زندی دی کمائی اپنے چیرے دے لگا دے تینوں ہورے کوئی رکھیں اپنا چہرے تے محمدیاں یا داما دا رنگ چڑھا تینوں کوئی محمد رب وے کھئی وچھے رل کے میرے نال پڑو ہے تیری جسے قدر پیاری ادائیں جوانوں نبی کریم نے فرمایا جنت تعالیٰ میں کھولا گا میں کھولا گا جدو نبی کریم نے اینا فرمایا صحابی نے جدو یہ حدیث سنائی صحابی فرما دینے میں نو آج بھی آدھیں جدو نبی پاک نے جنت تالے دی گل کی دی سرکار نے اپنا ہاتھ ایمیں ہلایا سی یار نے اپنا ہاتھ ایمیں ہلایا سی فرما نے اج بھی اکھیاں بند کرا یار پیا بھی سبن آ جاندی ہے تیری قدر پیاری ادائیں پڑھنا یا نہ پڑھنا اپنے نصیب تے اپنے بخت میرے سائیں تاجہ دارے چورے شریف فرمان دے باٹھ پاوے سونا جڑا کنہ نو کھاوے او کی سونا کرنا جڑا کنہ جو پایا بی بی دے کن گل جانا او سونے دا فائدہ کی پاٹھ پاوے سونا جڑا کنہ نو کھاوے تے کی کرنی او زبانو جڑی محمد عزی کری نہ کرے جڑی کملی والی دی نہ تھی نہ پڑے او زبان دا کرنا بھی کھو جنہوں ان سنے کملی والے دا ایسے انسان نو کی کرنا تے جڑی ذکر نہیں کر دی سونے دا اے ہو جی زبان دا کی کرنا اور الکے میرے نال نبی دینات پڑیے ہے تیری کس قدر پیاری ادائیں کرو کملی والے سانو تیری داوان پیار کملی والے سانو تیریاں داو نل پیار نماز میرے نبی دیاں دا مادانا ہے یہ زکاة دینا نبی دیاں دا مادانا ہے یہ نبی دا حکم پورا کرنا ہے یہ حج کرنا نبی دیا دا مادانا ہے نو جبانو اسی جڑے چیرے تے داری سجانے آئے یہ نبی دیاں دا مادانا ہے اللہ نو اوئی پیارا لگ دائیں جڑا او دے یار دیاں دا ماں پوریاں کر دائے نو جبانو ماں اکثر سنایا کرنا ہے نو جبانو فیرون دے دربان چو میرا سی ہے جڑا حضرت موسیٰ دیا نکلائیں اتار دائے جی میں موسیٰ علیہ السلام اسا مبارک پکڑ کے ٹور دینے او میرا سی بھی ہاتھ جو ڈنڈا پکڑ کے ٹور دائے پھر آنا حسد آئے حضرت موسیٰ دی زبان چھ لکنا دیں او میرا سی بھی توتلا بول دائیں پھر آنا حسد آئے ایک دن رب دے نبی موسیٰ نے ارد کی دیا اللہ جدو پھر آنا خرک کریں اے میرا سی نو پہلے ماری جدو فیرون دریا چگر رکھو گیا اللہ دے نبی موسیٰ بڑے راضی نے فیرون تو جان چھٹی میرا سیت بھی چھٹ گئی آپ ایک دن مصر دی گلی چھ جا رہے سامنے تو میرا سی گانا گاتا یا رہا عرض کی دیا اللہ میں بھی اکھے سی فیرون بعد چھ مرے میرا سی پہلے مر جائے وہ مر گیا کہ پھر بچ گیا اللہ نے فرمایا موسیٰ مار دے دے ماں پر کی میں مار اں نقل تیریاں کردہ اے نکلا تیریاں کردہ آئے موسیٰ دی گزدخی دی نیت کر کے موسیٰ دی نکل مارے رب ڈپنا نہیں دے دا تو کملی والے دی محبت دی اندر محمد دی نکل مارے رب دنوں کی میں دو دکھ سڑن دے وے گا آنا جوانا محمد دیا ادامان پیار کر آ نبی کریم دیا سنتان پیار کر آ نبی دیا تائت والے آ جا ہے تیری کسے قدر پیاری ادائیں کرو کملی والے اسی نہ دنیا دے غلام نہ دنیا دارا دے غلام سانو کسے فلم دے اکٹر دیاں دا چنگیاں نہیں لگ دیاں نوجوان تینوں دسنا نہ پوے میں مسلمان لوگ تیری ادا ویخ کے او ویکھو محمد غلام پہ جاندا اپنے آپ تے مصطفیٰ دیاں دعواں نو بارد کر لے نوجوانوں میں کیڑا رنگ پیش کراں پھول پاویں کاغذ دایا بے وہ بے بھی سرخ رنگ دا نوجبانوں بلکل گلابی تر آیا بے سجیا بھی گلدان دی اندر ہو بے پر دے جو خوشبو نہیں ہو دی پچھیا جاوے گا سارا پھل گلاب بر گئے خوشبو کیوں نہیں کہ کہنا والا یا کہے گا اے نکلی ہے اے نکلی ہے اے نکلی ہے نوجبانوں کلمہ بھی پڑے پر دے جو محمد دی خوشبو نایا بے سمجھو مسلمان دے ہیں پر نقلی ہے جے او دے جو محمدیاں دا ماں نظری نایا انہیں کلمہ دے پڑے ہیں پر ہے نقلی ہے اصلی او بے جڑا کوئے ہے تیری کسے قدر پیاری ادائیں قدر پیاری ادائیں یا رسول اللہ حضور ہاتھ ہی لاندے نہ کہ صحابہ یاد کر لیں دنے حضور نے اے اینج ہاتھ لایا دے جی۔ ایسا پیار نبی دیا دامانا ایسا پیار حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ ارشاد پرما دنے آپ پرما دنے ایک کیڑا نا اے جیڈو ساڑی زبان چھو پھوڑ کہن دنے مر جانا پروانے دا کم شما تے جل جانا یہ جی اصلی ہوں دا پھر واپس نہ ہوں دا مسلمان ہوئے اصلی تے کملی والے آقا علیہ السلام نو ویخ کے شما بزم رسالت نو ویخ کے تے مڑ واپس ٹوڑ جاوے تو مومن تے نہیں نہ ہو سکتا اور آسان کر کے عرض کرا مولانا روم رحمت اللہ علیہ اس گل نو انج سمجھا دینے آپ فرما دینے کہ کوئی بندہ گیا نا کسے تصویر بناون والے کو جڑے جسم جو تے نقش نگار کر دینے انہیں جا کے کہنے لگا کہ میرا نام شیر خان تھے میرا دل کر دے لوگ میں شیر تھے کہنے دینے پر میں شیر ورگا لگا میرے جسم تھے نا شیر بنا دے تصویر بنا دے شیر دی جدو سوئی رکھی نا مشین رکھی ہو دے جسم تے شیر بنان باز تے درد ہویا کہنے لگے ایک ہی کرن لگے وہ کاریگر کہنے لگے جی میں شیر دینا سب تو پہلے سیر بنا لگا چیرہ بنا لگا انہوں سوئی دا درد ہویا کہنے لگا چیرہ رہن جے کچھ ہور بنا انہیں دوبارہ سوئی رکھی تو انہوں پھر درد ہویا کہنے لگا ہون کی بنا لگے کہنے لگا میں شیر دینا پیٹ بنا لگا کہنے لگا پیٹ بھی رہ دے کچھ ہور بنا انہیں دوبارہ سوئی رکھی تھے مولا نہ رو فرما دے انہوں درد ہویا پوچھا دے ایک ہی بنا لگا کہنے لگا میں شیر دینا لطا بنا لگا پاؤں بنا لگا کہنے لگا اے اے لطا دے پاؤں بھی رہ دے کچھ ہور بنا انہیں دوبارہ سوئی رکھی تو انہوں درد ہویا پوچھا دے ان کی بنا لگا کہنے لگا میں شیر دی دم بنا لگا کہنے لگا دم بھی رہ دے کچھ ہور بنا تصویر بنا لگا ہے والا کہن لگا کہ انجدہ شیر تے رب نے نہیں بنایا میں کیوں میں بناوا بھئی انجدہ شیر تے رب نے بھی نہیں بنایا میں کیوں میں بناوا تم بھی نہ ہوئے پیٹ بھی نہ ہوئے لتہ بھی نہ ہوئے چہرہ بھی نہ ہوئے سر بھی نہ ہوئے وال بھی نہ ہوئے تے شیر ہوئے ہو سکتا تے نماز بھی نہ ہوئے دڑی بھی نہ ہوئے روزہ بھی نہ ہوئے حج بھی نہ ہوئے زکاة بھی نہ ہوئے ہوئے مسلمان ہو سکتا ہی نہیں ہن نہیں بولے تسی سبحان اللہ بندے نو کیتیاں دا پتہ ہوندا ہے نا مسلمان ہو جڑا کلمہ پڑھ کے محمد دیاں دعواں پوریاں کرے اوے مسلمان جنو دسنا نہ پوے میں مسلمان نہ ویکھ کے لوگ کہنا ویکھو قبلی والے دا غلام ہے اے تے چداواں نبی والی اے تے من دیو نا کہ پوری کائنات جڑا سب تو سونا میرا نبی ہے سبحان اللہ جڑا مندہ ہوتے بولے سبحان اللہ رب دی پوری کائنات سب تو سونا جڑا مندہ پھر بولے میں تینوں کہاں کمانگا مل کے سارے میرے نال پڑھ لئیے اسی یہ دے مانے آنکھے جڑا سب تو سونا ہے جیڑا سب تو سونا ہے اوہ سونا میں تو آٹھی آباز سنی ہے جیڑا سب تو جدہ کھائیے آدھائی کھائیے سب تو سونا کون نبی ہے جڑا سب تو اے سونا ہے او سونا نبی میرا جڑا سب تو سونا ہے سونا نبی میں ریتا جن بھی ہے سونا نبی میرا میری ملت بانو یہ تے من دل سارے جو سونا میرا نبی ہے یہ سونا بن نہیں دے برگا بن جا جیڑا برگا سونا یہ کوئی نبی ورگا بن پھر لباس نبی ورگا پہننا پھر انگریز ورگا تینا نہ پہننا پھر او دے ورگا لباس بھی پہن جڑا سب تو سونا یہ تو سونا بننا چاہنا پھر نبی دیاں دعوان اپنا لے تاکہ تو بھی سونا لگے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرما دینے کوئی نوجوان بزار چو گزر رہے تو انہیں ویکھا ہے کہ خوبصورت عورت ہے او دے پچھے پچھے جا رہا ہیں تھوڑی دور جا کے نہ تو اس عورت نے محسوس کی کہ نوجوان میرا پیچھا کر رہے اچھا۔ نوجوان میرا پیچھا کر رہے انہوں قریب بلا کے کہنے کہنے کہنے لگی لگی میرے پیچھے کیوں آ لگا میں میں میں تیرے تیرے حسن حسن دا دا دیوانہ دیوانہ نے تیری اکھیاں بڑی سونیاں ہو گیا وہ تو بھی جھلا ہی ہے میری اکھیاں میرا حسن وے تو قربان تے باری باری ہو کے جا رہا میرے پیچھے میری بہن آ رہی ہے وہ دیا اکھیاں بھی میرا سونیاں تے ہے بھی میرا خوبصورت میرے پیچھے آ رہی انہیں اے اینج مڑ کے ویکا اور تھپڑ مار کے کہنے لگے نا نا جے تو میرا دیوانہ ہوں دا پھر مڑ کے نہ ویخ دا تو میرا دیوانہ ہے ہی نہیں میرا ہوں دا تے پھر نہ مڑ کے ویخ دا دعویٰ کریں نبی دی محبت دا مڑ کے ویخ دا غیران والے پھر تو اپنی محبت جھوٹا ہے نا تو یار دا رنگ ہی نہیں چڑھایا وچے جھوٹا ہے پیار محمد عربین کریں تے ادامہ غیرہ دی گاں پناویں العشق سیفن عشق تلوار ہے لوئے دی تلوار ایک نو دو کر دن دیئے عشق دی تلوار دو نو ایک کر دن دیئے جے تو نبی نل عشق کرنا ہے پھر اونجدہ ہونا جی میں دا نبی ہے کیونکہ عشق تے ایک کر دن دا دو نو نہ بھی نہ عشق بھی یہ دعویٰ بھی عشق رسول دا کرے تو ہور تے بچوں ہور ہو جا میں بان کے عاشق عشق دا کیوں چور ہو جا ایک ہو جانا پھر ایک ہو جانا نبی والی آدم اپنا یہ نوجوان کہہ رہے ہیں بینو میاں صاحب دا شیر سنو میاں صاحب نے یہ دیو ایتی ترجمانی فرمائی تیار بے کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے قطرہ بنج بھائی کترا بن پیکت پیار سو والے نہر ہیں نا بڑھ صاحب دے پنڈ یا میرے گاؤں ہیڈ مرالے دریاں تے چلے جاؤ کسے بھی دریاں یا نہر تے چلے جاؤ ایک پانی دا کترہ دریاں چے سٹے آجے تے پھر وہ کترہ ڈھونڈ کے وکھایا جو کترہ جدو سٹے آنا دریاں دے رہے چے او کی بن گیا دریاں ہی بن گیا ہے قطرہ پر دریا بن گیا کیوں اس پانی دے قطرے نے اپنی ذات نو دریا تے مٹا دیتا ہے وہ مٹ گیا دریا دی محبت انہیں اپنی ذات ہی گم کر دیتی دریا چ دریا نے آکھا جے تو میرے چ گم ہو گیا آجا پھر میں بھی تینوں دریا بنا دے وہاں میاں صاحب فرما دنے قطرہ بنج پیا دریا وے تے پھر او کون کہاوے جدے تے اپنا آپ گواوے آپ اوہو بن جاوے میاں صاحب دسنا چاہتے ہیں جے توں کترہ ہی ہے نا تے آجا نبی دی محبت دے دریا چھ گم ہو جا ایک واری اپنی ہستی مصطفیٰ دے دریائے محبت چھ گم کر دے پھر ویکھن والے تینوں بھی آکھن کے ویکھے کہ آوے کوئی ایک کترہ نہیں اے دریائے اے دریائے کترہ نہیں ہے دودھ بیچے پانی پا لئیے ہے تے جرم ہے حضور نے فرمایا من غشہ فلیسا من ناجڑا حضور نے فرمایا ملاوٹ کرے ساڑے بچو ہے ہی نہیں کونی مسلمان جڑا حضور نے فرمایا ان جو دودھ بیچے پانی پا لے کوئی تے جڑے پا دودھ بکد ہے اسے پائی پانی بکد ہے ہے نا دودھ بیچے پانی چلا جاوے تے وہ بھی دودھ دے پائی بکد ہے جی تو بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ویچ گوم ہو جائیں قیامت نو سچے آج کہاں تے جنہ چا جانا ہی ہے وہ دو دو دے پاپ پانی ہوئی ابو بکر صدیق تے عمر فاروق تے عثمان غنی تے حضرت مولا علی تے حضرت بلال تعالیٰ زبیر انہا سچے آج کہاں تے جنہ چا جانا ہی ہے تو بھی اپنے آپ نو اونج دا بنا لے نا پاہمے چھوٹھا ہی سائی پر نال جاوے گا انہا دے انہا دے نال ہی جاوے گا تھے یوسف دے خریدار بن کے ہٹیاں والے آ جانتے یوسف دے نہیں خرید سکتے پر نہ تو یوسف کے خریدار اس وقت میں پہلے پڑھے آسا کہ تیری سا قدر پیاری ادائیں ہاتھ بلند کر کے نبی نویا کوئی یا رسول اللہ لال سبا دادا کرو سانو نبی نال پیاری نہیں سانو نبی دیا ادا نال بھی پیارے ہیں تیری کسے قدر پیاری ادائیں یا رسول اللہ ہے تیری کسے ادائیں یا رسول اللہ خدا کرتا ہے خود تیری سنائیں کیڑیاں سونیاں دامانے رب نو پسند نے اللہ فرماندہ اتی اللہ و اتی الرسول لعلکم ترحمون اللہ دی بھی اطاعت کر رسول دی بھی اطاعت کر تاکہ تیرے تیر رحم کیتا جائے مکہ دے لانے کیتا جو میرا دل کردہ مکرا آج بلا دو چار بندے اٹھ کے کھلو تو میں نے بلا اعلان کر کے دسو کہ اسی آج تو بعد نبی دی ادا پناہ ہوں گے ہیمت کرو بلا بھائی آج دو چار بندے اٹھو ہوں آج میری محنت وصول ہو جائے دعا کرنا اللہ تعالیٰ استقامت دے ماشاءاللہ لو بھائی کتنے کھڑے ہو گئے اج مسجد چ اللہ دے گھر چ اے عہد کر کے جاؤ کہ یا اللہ سی محبوب دیاں اداواں اپناواں گے ہیں اسی ادا اپنانے تے یا اللہ تو قیامت نو ساڈی لاج رکھ لے ہیں قیامت نو لاج قبر چ رہ جے حضور آکھن کے آ ویکھو آ ویکھو میرے ورگا بن کے آیا اللہ تبارک و تعالی ساڈی حاضری نو قبول فرمائے بیٹھو تشریف رکھو اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے آمین واخر دعوایا ان الحمدللہ السلام علیکم